داغ داغ بر دل زارم باشی زره مونی سیارم باشی اختر در شب تارم باشی گلی رنای بهارم باشی اختر در شب تارم باشی گلی رنای بهارم باشی نامه رازت به دستم نرسید ماهی عشقت به شستم نرسید مرهم بر دل مستم رسیده تو طبیبی سارم باشی داغ داغ بر دل زارم باشی زره مونی سویارم باشی اختره در شب تارم باشی گلی رنای بهارم باشی اختر در شب تارم باشی گلی رنای بهارم باشی سی غمت دیده من خوش شده هست حدی بالای تو مفزون شده هست اکرام خودشان گرد مجنون شده هست همچون لیلا به قرارم باشی سرای مونی سویارم باشی داغ داغ بر دل زارم باشی زرای مونی سویارم باشی ای دل باری من زبی باری من عشق تو باشد سیم و زری من ای دل بر من زیبی بر من عشق تو باشد سیم و زر من به روی چماعت پرد نگاه باشد سیم و من عشق تو باشد سیم و زر من ای حسن و جمالت ابروی لالت حسن و جمالت ابروی لالت زیبند خالت در نظر من زیبند خالت در نظر من ای دل بر من سیم و زر من عشق تو باشد سیم و زر من ای, گل بادام عاشقت اکرام ای گل بادام عاشقت اکرام افتاده در دام کبوتر من افتاده در دام کبوتر من ای دل بر من من عشق تو باشد سیم و من عشق تو باشد سیم و من